Значит, у нас на повестке три вопроса. Первое – о досрочном прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса. Второе – о предложении кандидатур для исключения из резерва составов участковых избирательных комиссий. Третье – о предложении кандидатур для включения в состав резервов. И четвертое – разное. Потому что вы на сайте смотрели, было изначально три вопроса, внесли дополнительные. почему не было сразу, я не был уверен, что я успею обработать все эти бумаги и подготовить их для, для комиссии. Ну, предлагаю приступить. А, кто за повестку дня? За, против, воздержались. Значит, приступаем. Значит, первый вопрос у нас о досрочном прекращении полномочий членов участковых избирательных комиссий. Значит, вот можете ознакомиться проект решения. Много не печатал, дабы бумагу не тратить там как-то по очереди. Это другие уже вопросы. А. Значит, э, первый вопрос у нас – освободить от обязанностей членов участковых избирательной комиссии с правом решающего голоса согласно прилагаемым спискам. Значит, приложение 1 к решению. Досрочное прекращение полномочий членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса в соответствии с пунктом А, под пунктом А пункта 6 статьи 29 Федерального закона номер 67 ФЗ об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме. Пункт А – это по личному заявлению. Значит, если есть желающие, вот, собственно, заявление. Значит, приложение 2 к этому же решению. Досрочное прекращение полномочий членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса в соответствии с подпунктом Г пункта 8 статьи 29 Федерального закона 67 ФЗ об основных гарантиях. Значит, подпункт Г – это люди, которые умерли выбыли в связи со смертью. У нас таковых 5 человек. Данные получены либо копия свидетельства о смерти, передали, либо с их места работы прислали справку, что он уволен, либо про э, газ, в системе газ выборов пришли, э, собственно, из ФМС и соответствующих служб. Так. Значит, если все ознакомились, возражений нету, кто за... А, мы же должны да, решить. Значит, вносится вопрос освободить от обязанности членов избирательных комиссий участковых. Кто за? Против? Мы сдержались. Нет, принято. Значит, тогда делаем вывод. Комиссия решила в соответствии с подпунктом А и Г Федерального закона 67 ФЗ об основных гарантиях, правах на участие в референдуме граждан, освободить от э, обязанности членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса согласно прилагаемым спискам. Приложение 1 и приложение 2. Так, переходим ко второму вопросу сегодняшней повестки дня. Значит, э, предложить для исключения из резерва состав участковых избирательных комиссий согласно прилагаемому списку. Также предложение номер один. Список кандидатур для исключения из резерва составов участковых комиссий территориальной комиссии номер 18 на основании подпункта А пункта 25 порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковых комиссий, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии 5 декабря 2012 года, номер 152, дробь 1137-6. Значит, это подпункт А, то же самое, личное заявление для ознакомления. Приложение номер два к этому решению. Список кандидатур для исключения из резерва составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии номер 18 на основании подпункта В соответствующего же постановления. Подпункт В это тоже у нас умершая. Э, из резерва умершая у нас, да, вот по второму вопросу. Из резерва умершего у нас один человек, он ну, у нас погиб вот в теракте в метрополитене. Бывший тренер нашего ПМЦ Петроградец, вот он, молодой парень. Да, Лизу когда гоняли, вот он там был такой высоватый, худощавый, с медалью стоял. Вот это вот наш коллега. Причем не работал. второму вопросу есть предложение. На основании пункта 9 статьи 26 Федерального закона 67 подпунктов А и В пункта 25 порядка формирования состава участковых комиссий постановления ЦИК номер 152 Андроид 11 7-6 направить э, в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию предложение о досрочном предложение о исключении так. Да, досрочного исключения полномочий, исключение Дересьерова, согласно приложению. Кто за данный вопрос? Кто за решение? Против? Воздержались? Приняли. Принято. Переходим к третьему вопросу нашей повестки дня о предложении Санкт-Петербургской избирательной комиссии кандидатур для включения в состав резерва участковых комиссий. Значит, э, предложение наше такое. Предложить Санкт-Петербургской избирательной комиссии для зачисления в резерв составов участковых комиссий территориальной избирательной комиссии номер 18 согласно предлагаемому списку. Значит, вот проект решения. Значит, там одно приложение. Э, кандидатуры для зачисления в резерв состава участковых избирательных комиссий на основании пункта А, вот, пункта А, пункта 19 части 2.1 постановления Центральной избирательной комиссии номер 152, дробь 1137-6 от 5.12.12. У нас поступили заявления от граждан, также направления от коммунистической партии и других э, партий. Люди желают вступить в резерв комиссии. Значит, также кто хочет, может ознакомиться. Документы здесь пока, у нас будет еще одно заседание примерно по таким же вопросам, здесь пока все документы, которые собраны полностью, то есть здесь необходимы перечень. Что где-то кто-то не донес, либо составлено неправильно, они еще отложены в сторону до 16 числа у коллег наших есть время все донести, подготовить, и у нас будет еще одно заседание по окончательному, перед закрытием резерва окна. Значит, предложение такое. Направить вышестоящую комиссию, то есть нашу Санкт-Петербургскую, перечень кандидатур для включения в резерв избирательных комиссий, согласно предложению. Кто за данный вопрос? Против? Воздержались? нет, Принято. Значит, четвертый вопрос у нас разное. Если у кого-то есть какие-то предложения, можете выступить. Если предложений нет... Я выступлю. <laughs> Дальше. Ну, давайте, Нет, разное. Да. Разное. Да, пусть выступать просто разнообразно. Да. Восстановление избирательной комиссии. Моя кандидатура рекомендована в состав Санкт-Петербургской избирательной комиссии нового созыва. Поэтому а, в ближайшее время мне необходимо сложить свои полномочия как члена территориальной избирательной комиссии 18. Вот, и в ближайшее время, видимо, после праздников я напишу такое данное заявление. Поэтому я думаю, что вот сегодня я присутствую на крайнем заседании в качестве члена территориальной избирательной комиссии, но я буду уже любить Петроградский район и приезжать как член комиссии э, вышестоящей Санкт-Петербургской да. <laughs> Все вспомнил. Вот, поэтому я не говорю о том, что я покидаю ваши ряды, я только, думаю, усиливаю их <laughs> в качестве вышестоящей комиссии. Э, десять лет я проработала, девять с половиной председателем территориальной избирательной от полгода членом избирательной комиссии, поэтому, конечно, все эти 10 лет, они не пройдены зря. Душа чтится, душа вложенная в избирательную систему в нашем районе. Район дружный, сплоченный, и поэтому, я думаю, так держать. Все политические партии, мы как-то всегда находили разумные компромиссы, всегда находили понимание, спорили, сказать, что я прям очень рада, я не могу там сказать <laughs> особенно. Выразить восторг. вот. Ну, что делать? Думаю, что опыт и знания послужат на благо Санкт-Петербурга. Ну, я сказала, что я буду всегда с вами. <laughs> Ну, по официальной части повестки дня Предложение, если нет, ну и закончить. Кто за это предложение? Все за. Вот. Теперь на официальная часть у нас